Bonjour, ça va, tu vas bien Ouais, puisque je place, en place. Qu'est-ce que t'as fait Formidable, mon frère. Ah oui Oui. C'est quoi Imagine que j'ai reçu un courrier de la MIT. Oui. En vue de participer au projet de fabrication de d'ogives nucléaires relativement au conflit irakien. Donc, je dois partir incessamment aux États-Unis pour participer à ce projet. Attends, mais qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis participer au projet. Et notre société ici, notre société ici en Afrique. C'est dans l'intérêt de la société que je pense. Je dis que ça ne fera que donner la réputation lorsque je reviendrai. Parce que tout compte fait, c'est un projet limité dans le temps, c'est pas un projet, je vais m'installer, je vais juste participer à ce projet. comme tu sais, la société a déjà fait son nom dans le monde entier. Donc, je ne vois pas pourquoi parce que maintenant, on a beaucoup de projets au niveau de l'Angleterre. Je ne peux pas travailler tout seul. Maintenant que tu veux partir, comment on va, arriver à faire ces projets On a des grands projets. Aux États-Unis, que vous partez, est-ce que vous savez que c'est pour, tuer les gens Nous, on rend la vie, nous, on rend la vie. Ces sociétés rendent la vie, Tu ne tuent pas, ils détruisent. Là, j'ai eu des commandes au niveau de l'Angleterre avec Oxfam, l'ONG Oxfam pour étudier les, terrains au Soudan, pour pouvoir cultiver la terre. On, doit faire venir la pluie. Comment on peut arriver à trouver les études que j'ai faites il n'y a plus de mais on peut travailler maintenant. Donc il faut que je fasse un compte rendu, il faut que je les donne les statistiques pour qu'on puisse prendre les contrats vite Maintenant que tu parles, comment on peut faire ça Il y a beaucoup d'agents qui viennent pour la société. Maintenant, sous la terre, au Soudan, pour même planter les riz. Tu te rends compte, même les riz au Soudan c'est on peut planter les riz au Soudan, dans la terre, dans les déserts. Écoute, écoute, collègue, on va pas faire un sang cela. Moi, ce que je te demande, hein, accorde-moi. Tu sais ce qu'il y a comme avantage de travailler au compte des États-Unis d'Amérique Je veux pas, je veux pas, je veux pas te lâcher. Je te demande simplement, laisse-moi aller. Je m'établis, je fais venir ma famille et je reviens. Ah, ce que je te propose. Non, non, mais ta famille, non, mais cette fois, il y a du travail je pense à ta famille. Il y a beaucoup de courses maintenant que je peux donner à tes enfants. Mais ta femme, déjà, je pense qu'elle sera la, la secrétaire d'un. Non, non, non, non, non, non, non, mais. Ok, bon. Je vais penser, euh, accorde-moi juste. c'est euh, oh, juste le moralisateur. Ok, d'accord, d'accord, d'accord, d'accord, je reste, je reste. c'est bien, c'est bien. C'est bon. Mais ma tu t'en occupes. Non, non, il y a, tout à pas La société, c'est la société.